नमस्कार मेरो नाम विनता सापकोटा मण्डन देवपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर आठमा बस्छु भिभिपी परिवारले दात्री निकाय ग्राउन्ड सोइलको सहयोगमा चारवटा जिल्लामा काम गरिरहेको छ सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलाञ्चोक रामेछाप र सिन्धुली हो मेरो नाम तिलकुमारी थापा घर चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका वार्ड नम्बर दस भण्डारामा बस्छु म सामाजिक परिचालकको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु म चाहिँ बेबी परिवारलाई के भन्न चाहन्छु भने बोल्नै नसक्नेहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउनु भएको छ जुन पशुपालन बाख्रा बङ्गुर पालेर उहाँहरूले आयस्तर वृद्धि गर्नुभएको यति धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो नाम बाटुली आली मगर रामेछाप स्थित रहेको छवटा महिला समूह समूहहरूमा चाहिँ काम गर्दै आएको छु बिबिपी परियाले चाहिँ बाख्रा वितरण गरी महिला समूहका सदस्यहरूको आर्थिक सहयोगमा धेरै टेवा पुर्याइरहेका छन् यति मात्र नभए बिबिपी परियारले चाहिँ महिला समूहका सदस्यहरूलाई चाहिँ सधैँ साथ सहयोग गर्दै आइरहेको छ म बालकुमारी श्रेष्ठ ग्राउन्ड शैल र बिबिपी परिवारको साझेदारीमा शीर्ष नेपालले यो कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर सातमा दसवटा समूह गठन गरेर महिलाको नेतृत्व खाद्य सुरक्षा र आम्दानीमा वृद्धि परियोजना सञ्चालन गरेका छौँ यस परियोजनामा हामीले विशेष गरेर महिलाहरूको नेतृत्व सशक्तिकरण र आय आर्जन र पोषणमा मुख्य उद्देश्य राखेर काम गरेका छौँ म चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देवपुर नगरपालिकाको सामाजिक परिचालक हुँ मैले चाहिँ वार्ड नम्बर सात र नौका आठवटा समूहहरूमा काम गरिरहेको छु मेरो कार्यक्षेत्रमा रहेका आठवटा समूहका दुई सयवटा घरधुरीहरू चाहिँ यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित छन् बिबिपी परिवारले समूह मार्फत दिगो कृषि जीविकोपार्जन क्षमता अभिवृद्धि पशु विकास र खाद्य सुरक्षा जस्तो विषयमा काम गर्दछ नमस्ते मेरो नाम सलिना तामाङ म चाहिँ यस डडुवा माझाबाउँ कृषक महिला समूहको सचिव हामीलाई चाहिँ यस बिपिपी परिवारले चाहिँ धेरै नै सहयोगहरू गरिदिनु भएको छ जस्तै बाख्राको खोर सुधार यस खोर बनाउनको लागि चाहिँ साढे दुई फिटको उचाइमा बनाउने र लम्बाइ आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन मिल्छ र यसलाई चाहिँ थोरै थोरै ग्याप राखेर बाँसहरू काटेर थोरै थोरै ग्याप राखेर बनाउन मि मिल्ने भयो र यसलाई यसमा चाहिँ पिसाबहरू बडकौलाहरू तल छिर्ने गरेर ग्याप राख्नु पऱ्यो र यसले चाहिँ बाख्राहरू बस्नलाई सुत्नलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ सुक्खा हुन्छ र यसले यसबाट चाहिँ फाइदा चाहिँ बाख्राहरूलाई रोग विभिन्न तरिकाको रोगहरू नलाग्ने र मलहरू सोर्न पनि सजिलो बाख्रालाई ब्याडको बोका वितरण त्योभन्दा पहिला त धेरै टाढा गएर अरूको अरू टोलमा गएर चाहिँ ब्याडको बोका लगाउनलाई बाख्रालाई लगाउन लानु पर्थ्यो भने अहिले आफ्नो यहीँ नै भइरहेको छ यस ब्याडको बोका दिनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बाह्र हजार रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिनुभयो यसमा चाहिँ हामीले बोका लाए बापत एक एउटा बाख्रा बोका लाए बापत सय रुपियाँ लिने गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ असी रुपियाँ चाहिँ पाल्नेलाई र बिस रुपियाँ चाहिँ समूहमा हाले हालिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ गडेौला पालन प्लास्टिक पोखरी यो चाहिँ गडेौलाको मल हो यो चाहिँ गडेउलालाई खानेकुरा बनाइसके पछाडि खानेकुरा चाहिँ हामीले केराको खम्बालाई टुक्रा टुक्रा पारेर अनि त्यस पछाडि कापीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हाल्छौँ र त्यसपछि त्यसले खाइसके पछाडि हामीले यस्तो मल तयार हुन्छ यो चाहिँ हेर्दाखेरि चियापत्ती जस्तै देखिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले तरकारीहरूमा हामीले प्रयोग गर्छौँ पोसिलो डाले घाँस तरकारी खेती फलफुल खेती सब म बसेको आठ महिना भयो आठ महिना अवधिमा करेसाबारी तरकारीको लागि सस्ताबाट बिउहरू माग गरेर घिउ सिमी बोडी काँक्रो लगायत बिउहरू एक्काइसजना मिलेर लगायौँ त्यसपछि नर्सरी गऱ्यौँ डाले घाँसको नर्सरी गऱ्यौँ डाले घाँसको नर्सरीमा इपिल भटमासे टाकी मेन्दुला जस्ता घाँसहरू थिए कागती चाहिँ एक वर्ष भयो रोपेको अनि यत्रो फल तिन चारवटा दाना त फल्नु पनि थालेको छ अनि यो स्याउ चाहिँ अस्ति असारमा रोपेको यत्रो बोल भयो मेवा चाहिँ एक वर्ष फलेर पनि खाएर पनि अहिले फेरि फलिसक्यो त्यो मेवा चाहिँ रोपेको अर्को वर्ष चाहिँ फल्न थाल्छ भैँसी पालन भैँसी पालन जस्ताहरू पनि सबै कुराहरू उहाँले उहाँहरूले दिनुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ गाई पालेर त हामीले चाहिँ अब आम्दानी लिन सकेका छौँ दुधबाट अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब मल जैविक मलहरू चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सकेका छौँ त्यही हो फाइदा गाईको दुधबाट आएको पैसाले घर खर्चहरू चलाउन सहज भएको छ सम्म जमानी बसेर हामीलाई असी हजार दिनुभयो पचहत्तर साल लिएर आएको भैँसी अहिलेसम्म चाहिँ अब यो पाडो बेहुनी भयो अनि सँगै ल्याएको पाडो बेहुनी भयो पाडी नै पाडी भगवान्ले साथ दिएर मलाई पाडी नै पाडी भइरहेको छ चारवटा भयो अहिलेसम्म मैले यही भेटमा जे लगभग लाख चानचुनको दुध बेची बेच्छु होला घरको समस्याले गर्दाखेरि खाँचो तारी मैले यो सबै बेच बेच्दाखेरि झन् चार लाख भेट्न खोज्छ अहिलेको अहिलेको मोल गर्दाखेरि हुँदैन मात्र होइन बच्चाहरूलाई पुष्टिको लागि हामीले यो दुध खानी दिने छ हामी आफूहरू पनि अलिअलि खाने गरिछौँ सबैले हामी घर परिवार मिलेर सबैले दुध दिनको साढे दुई लिटर जति हामीले दुध खान्छौँ यसबाट चाहिँ हामीले धेरै फाइदा लिएको जस्तो लाग्छ जस्तै पहिला पहिला के अरे तरकारीहरू गेडा तरकारीको गेडा गुडीहरू यताउता रोप्नलाई पनि हामीले खोज्दै कता कता जानु पर्थ्यो यो यस बिपी परिवारले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै नै दिनुभएको छ राम्रो छ बाख्राहरू पनि के अनुदानमा बाख्राहरू पनि दिनुभयो हामीलाई यही बाख्रा पालनबाट पनि एकदमै फाइदा भएको छ जस्तो कि हाम्रो घरमा केही समस्या पर्दा पनि यही बाख्रा बेचेर पनि हामीले त्यो समस्या टार्न सकेको छौँ र मेरो पर्सनल कुरा गर्ने हो भने पनि मैले मैले यही बाख्राबाट अस्ति दिदीको बिहे भयो त्यसको लागि पनि हामीले तिनवटा खसी बेचेर चाहिँ पैँतालिस हजार जति लियौँ र त्यही ख त्यही खर्च हामीले बिहेमा गऱ्यौँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो भएको छ एउटा बाख्राको पाठा किन्न सात हजारमा किनेको मैले अहिले चाहिँ छवटा माउ गराइछु छवटा माउ गराउँदाखेरि चाहिँ साना साना साना ठुला गरेर कम्तीमा नि नौवटा दसवटा जति छ मेरो घर बोका खसी गरेर पाठी छ चार पाँचवटा जति छ यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा भइन्छ मैले पहिला चाहिँ एउटा पाठा पाँच हजारमा ल्याएको थिएँ त्यसमा त्रिचालिस धानी भएको थियो त्रिचालिस धानी हुँदाखेरि चाहिँ नौ महिनामा काटेँ त्यसमा अनि दाना पानीहरू गरेर मलाई फाइदा भनेको चाहिँ बिस हजार भएको थियो अनि अहिले पनि मैले पालिरहेको छु पहिला तिन हजारमा बङ्गर ल्याएको थियो एक वर्ष पाल्यो अनि तिस हजार जति आयो अब उसले खायो होला ती पन्ध्र हजार जतिको पन्ध्र हजार आफूलाई फाइदा भयो पहिला पालेको फाइदा भएर फेरि अहिले अब समबाट माग गरेर सुँगुर पालेको छु अहिले फेरि घाँसहरू पनि हाम्रो बारीको वरिपरि रोपेर छेउछाउमा रोपेर यही बाख्रालाई भैँसीलाई दिन पाउँदाखेरि धेरै नै राम्रो भइरहेको छ एसबिपी परिवार आएदेखिबाट चाहिँ हाम्रो बाख्रामा घाँसहरूमा र तरकारी खेतीहरूमा चाहिँ धेरै नै मा राम्रो भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी लागिरहेको छ हाम्रो हाम्रो समूहमा पनि समूहको दिदीबहिनी आमा आमा दिदीबहिनीहरूले पनि सबैले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ यसले धेरै सहयोग गरि गरिरहनु भएको छ राम्रो छ अझै पनि यस्तो कुराहरू धेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ नमस्कार मेरो नाम भरत विष्ट म बिएपी परिवारको अध्यक्ष र ग्राउन्ड सुल इन्टरनेसनलसँग बिएपी परिवारको साझेदारिता भएको छ खास गरी हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ ग्राउन्ड सुरको मिसन भिजन र बिएपीको आफ्नो चाहिँ नि मिसन भिजन अनुसार साना किसानहरूसँग समूह बनाएर दिगो कृषि दिगो कृषि र आय आर्जनको साथसाथै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रमुख यो कार्यक्रमहरू हो यो कार्यक्रम यो समूहहरू चाहिँ हाम्रा अधिकांश चाहिँ सीमान्तकृत चाहिँ समुदायसँग हामीले काम गरेका छौँ हाल पिबी परिवारको चाहिँले सहयोग गरेका समूहहरू काभ्रेमा सत्ताइस सिन्धुपाल्चोकमा पन्ध्र रामेछापमा छ सिन्धुलीमा दस गरी अन्ठाउन्न र समूहमा हामीले काम गर्छौँ बिबिबी परिवार र गाउँ स्वरको त निरन्तर भइरहोस् भन्ने हामी चाहिँ नि चाहन्छौँ अन्त्यमा मेरो कार्यक्षेत्रमा रहेको एक सफल किसानको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु नमस्कार मेरो नाम सम्झना राई वडा नम्बर सात म मनन्देवपुर वडा नम्बर सातमा सोधे बस्तीमा म बस्छु अनि भीमसेडी डिगो कृषकको सदस्य सम्म जमानी बसेर हामीलाई असी हजार दिनुभयो असी हजारसम्म जमानी बसेर देसी अनि हामीले धुटो दाना धुटोको पैसा तिरेर अनि घरमा त्यस्तै खाँचो पऱ्यो भने एक दुई हजार ल्याएर अनि महिनाको हप्ताको पाँच हजार दस हजार छ हजार त्यसरी कटाउँदै आएर मैले पचास हजार पै ल्याएको सालमा पचास हजार पैसा तिरेँ अनि तिस हजार बाँकी बसेर अनि दोस्रो ल्याइसकेँ यसो यसको पछाडिको पालामा मैले चुक्ता गरेँ अनि अहिलेको चाहिँ छ महिना भयो बिहाको आफैले भइरहेको छ मलाई नौ लिटर दुध थियो मैले ल्याउँदाखेरि मैले ल्याएर बाह्र लिटरसम्म धोएँ मैले यही भेटमा लगभग लाख चानचुनको दुध बेची बेच्छु होला घरको समस्याले गर्दाखेरि खाँचो तारी मैले यो सबै बेच बेच्दाखेरि झन् चार लाख भेट्न खोज्छ अहिलेको अहिलेको मोल गर्दाखेरि हुँदै आफ्नो घर खर्ची गर्नलाई काहीँ खोज्नु परेको छैन मेहनत गऱ्यो भने केही न केही हामीले आमदामी लिन सक्छौँ आइसरोज हुन्छ म हामीले गरे जस्तो दुःख अरू साथीभाइले पनि गरून् भन्ने चाहना लाग्छ मलाई विवि संस्थानमा हाम्रो सबै साथी सदस्यहरू मिलेर अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै गरिरहेछ अब कोही साथीभाइलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यस्तो गरौँ साथीहरू भनी त्यस्तो हाम्रो सरसल्लाह हुन्छ विवि संस्थाले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएछ पै पहिला हाम आफ्नो घरमा केही वस्तु थिएन अहिले मेरो घरमै घरभरि वस्तु भइरहेको छ भगवान्ले पनि भनेको जस्तो चाहना पुरा गरिदिनु भएको छ एकदम राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म बेच्ने मात्र होइन बच्चाहरूलाई पुष्टिको लागि हामीले यो दुध खानी दिने गरेको छ हामी आफूहरू पनि अलिअलि खाने गरेछौँ सबैले हामी घर परिवार मिलेर सबैले दुध दिनको साढे दुई लिटर जति हामीले दुध खान्छौँ